mėlyjei, sveiki brangieji. Štai ir jubilėjinė jau 30-oji Tiško kanaliuko laidelė. Kiekvienas pradėjęs daugiau dėmesio kreipti į tai, kaip vartoja kalbą, netruko įsitikinti, kad atskirtis tarp norų ir tikrovės mažėja, o savijauta ir savivertė didėja. Jubilėjaus proga dėkoju visai Tiško kanaliuko komandai. Labiausiai dėkoju savo vyrui Aurimui, kuris laidelės montuoja ir įkvepia joms gyvybės. Dėkoju ir neseniai prisijungusiam sūnui Augustui, kurio darbas – svarbiausias vietas papuošti neprilygstamai specialiaisiais efektais. Dėkoju ir visiems jums, mėly žiūrovai, kad ne tik žiūrite, bet ir dalyjate šiomis vertingomis įžvalgomis su kitais. Tikiuosi, jie bent patiliukais jums už tai taip pat dėkoja. Šiandien mūsų tema šventinė. Kalbėsime apie maltą, palaiminimus ir palinkėjimus. Kaip kalbėti maldas, kad jos būtų išgirstos? Gera žinia ta, kad santykiams su kurėju galioja tie patys dėsniai, kaip ir santykiams su žmonėmis. Jeigu įgėme vieno ar kito žmogaus palankumą, įrodome, kad mūsų norai ir ketinimai sutampa su jų norais ir ketinimais, įvyksta stebuklas. Mums atsiveria didžiausios tokio žmogaus paslaptis esame priimami gyventi į jo namus ir net įgyjame galimybę būti palaikomi to žmogaus kuriamos dvasinės ir finansinės gausos. Kitaip tariant, mes tampame to žmogaus tesiniu. Jis nebebrėžia griežtos ribos tarp savęs ir mūsų. Ir su kuriejų viskas klostosi labai panašiai. Šį pasaulį Dievas sukūrė kaip žaidimo aikštelę, mokyklėlę žmonėms. Jam pačiam žemės neįpač reikia, Panorėjęs galėtų susikurti aibės tokių ir dar geresnių. Bet žmogus, kuris gyvendamas žemėje savo mintimis, žodžiais ir veiksmais užsitarnavo Dievo pasitikėjimą ir spinduliuoja dėkingumą, įgyja ir galimybę pasinaudoti viešpatės kūriama dangiška gausa bei gale. Talmudė klausima. Dievas valdo pasaulį. O kas valdo Dievą? pasirodo dievo ranką pageidaujama linkme kreipia dvasinių priesakų besilaikantys teisuoliai. Dievas kelbia nuosprendį, tačiau laiku ir tinkamai įsiterpęs teisuolis gali jį pakeisti ar net panaikinti. Todėl rabino, kunigo ar grupės Dievo valios paisančių žmonių malda yra paveikesnė, mat dėl pirmiau minėtos priežasties greičiau pasiekia kuriejo ausį. Tad čia visai kaip šeimoje. Pakanka vaikui paisyti taisyklių, neužpykdyti tėčio ir jis dažniausiai gaus iš tėvuko ko tik panorės. O jei ir negaus, tai vaikui pravartu žinoti, kad veikiausiai jam tik į sveikatą, kad jo noras neišsipildė. Tad gauti yra lengvoji dalis. Sunkioji - žodžiais, mintimis, veiksmais ir dėkingumu užsitarnauti pasitikėjimą. Įrodyti, kad esi vertas, jog pasaulio kuriejas, ką nors duodamas, įsiklausytų į tavo norus, o neduotų vien savo nuožiūrą. O kad to pasiektum, pirmą reikia įrodyti, kad gavęs galios jie pasinaudosi pagal dieviškąją paskirtį. Štai kodėl pirmiausia patartina melstis, kad kuriejas parodytų teisingą kelią, suteiktų jėgų įveikti silpnybes ir elgtis pagal jo valią. Kai žmogus dorai paiso amžinųjų tiesų ir dėsnių, kuriejas su malonumu tenkina jo norus ir prašymus. Ypač jei už viską, ką turi ir ko dar trokšti, dėkoji, dėkoji ir dėkoji, lyg tai jau turėtum. Neką mažiau negu malda, svarbus ir palinkėjimai bei palaiminimai. Mūsų kultūroje tai du atskiri reiškiniai. Linkėti savo leidžiame visur ir visiems. Pavyzdžiui, tardami labas ar atsisveikindami geros dienos, tuo pačiu ir linkime, kad diena būtų gera. Tad palinkėjimus dosniai dalyjame ne nesusimastydami. O va palaiminimas mums skamba kaip kažkas išskirtinai iškilmingo, svarbaus ir tinkamo tik siaurame kontekste pavyzdžiui, kai kunigas laimina maldininkus arba tėvai laimina vaikus. Tačiau iš tiesų tai tapatus reiškinys. Tiesiog antruoju atveju dėl paties įvykio iškilmingumo manome, kad palaiminimo poveikis bus kur kas stipresnis. Visgi palaiminime irgi užkoduotas palinkėjimas, kad kuriejas teisuolio valią paverstų savo valia. Todėl, jeigu laimina dorai vaikus išauginę tėvai, dvasingas kunigas ar koks šventas žmogus, tokie palaiminimai žinoma turi daugiau tikimybę susilaukti kuriejo palaikymo. Nes jei tėvas ir mama tinkamai rūpinosi savo vaikais, gerai juos išauklėjo, tai atliko milžinišką gerą darbą. Todėl kuriejas bus linkęs atsižvelgti į tokių žmonių norus, ypač jeigu jie suderinami su kuriejo planais visuotiniam gėriui kurti. Taigi, Malda turėtų skambėti kaip prašymas, kuriai padėti mums asmeniškai patobulėti ir parodyti teisingą kelią, kad susiprastume, kur dar turėtume pasitemti, kad mūsų norai labiau sutaptų su kurėjo norais. Ir žinoma, atspindėti mūsų dėkingumą už tai, ką jau turime ir tai, ko trokštame, tarytum tai jau yra mūsų gyvenimo dalis. Na, o tuomet telieka linkėti laimės kitiems ir artimuosius laiminti, Taip per kalbą užsiprogramuojame gėriui ir mes patys. Kaip nekaip, kalba kuria realybę. Tad linkime Jums šviesos ir gėrio pergalės, laimės, meilės, laisvės ir klestėjimo. Ir dėkojame už gausias ir nuolat augančias Tiško kanaliuko gerbėjų gretas. Šiam kartui tiek, o kitoje laidoje kalbėsime labai rimtą temą – apie jokus. Žiūrėkite, dalinkitės, bandykite ir jums pavyks. Iki.